kachukua kiwembe kipya kaja pale kakamata kitaiti kile kifanya shia kachana nako nikafanya shia nikachana pande baada moja ni chana vibaya nikamchana naye sehemu mkubwa sana kwenye paja sasa mimi nachokuambia wewe mama chana naye hapa misaki nimuone nyumbani kwangu yule jamaa yule akaumwa sana yule ambaye alimpangia chumba yule akafa mimi sipo nimesafiri tena amsha amsha na wewe mtu amjakae anapumua tukaondoka kama siku nne hivi jamaa kang'oka kafa Mm. Ile nipata baada kwenda kumzika. Sasa anaambia bwana kuna fulani yako anapiga gita kaf, yeye alipita. Mm. Fulani yako anapiga chombo fulani tumemzika bwana. Pale wa kuna sita huku mtaani kuna wanne. Mm. Kule kuna wawili wa ndoa, kumi na mbili hao. Sasa ile matangazo sasa mimi nikaanza kuishi kwa wasiwasi. Sasa ah, nikawatia naanza kujipima mwenyewe sasa. Kwamba na mimi kaondoka fulani, namjua fulani fulani na kale katoto kale kile hali ilinichanganya sana yani nilifikia hatua sasa mimi niko sifanye mambo yangu kwa raha yani kenda kazini asubuhi na kaa sehemu peke yangu na dua tu hata masaa mawili saa nzima hiyo siku niko sehemu napita jamaa ambaye njoo njoo njoo bwana nimeona shemeji kaenda hivi na na mtu fulani mm. nani fulani kasema da kwa hata unaye kwa anafanya hivi kweli ngoja niende mm. kafanya ta akaenda kwa mshikaji pale usiku Nikamgongea tata tata, kafungua mlango namkuteka kwenye kwenye sofa, anakitaiti anasidilia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 hivi kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Kwa majina naitwa Yusufu Adam Musa mm. mzaliwa wa mkoa wa Ruvuma mm. mtoto wa tano katika familia mm. ya watoto wangapi? Ya watoto saba mm. lakini baada ya maisha ya kule, kuna mjomba wangu alikuwa anaishi Dar es Salaam, alikuja kule nyumbani mm. akaja kunichukua kwa lengo tuje kuishi huku mm. nyumbani kwake mm Kweli tulikuja huku nikafika nyumbani kwake maeneo ya Mananyamala mm. nikiwa bado mdogo, hata shule sijaanza mm. mjomba akanipeleka shule. Nilipofikia wakati wa shule nikaenda shule mm. nikasoma mpaka darasa la saba mm. baada ya kumaliza shule nikawa niko tu nyumbani nafanya shughuli za nyumbani za pana pale Mjomba akasema hapana, nataka wewe nikupeleke gereji. Mm. Kweli akanitafutia gereji. Kuna gereji moja iko hapa maeneo ya Komakoma. Mm. Nikapelekwa pale nikaanza kujifundisha shughuli za ufundi. Mm. Nilikaa pale kama miezi miezi minne. Mm. Lakini mazingira pale niliona magumu sana. Mm. Sababu kwa unafanya kazi pale kila kitu unajitegemea mwenyewe. Mm unafika asubuhi, masuala ya kula utajijua wewe, mchana nikakata tamaa na kile kitu nikatana nacho mm. nikawa siku naenda siku siendi mm. baada ya muda pale mtaani ikatokea fursa nyingine kuna jamaa mmoja anaitwa Hamisi Isa mm. akaanzisha kikundi cha sanaa akaandika tangazo kubwa akaliweka hivi barabarani watu wanasoma kama tunatafuta wasanii fani fulani fani fulani fani fulani na mimi siku ya siku nikawa kama baada ya siku nne kwanza lile tangazo lao na mazoezi yao, na mimi nikaenda pale nikamwona kiongozi nikazungumza naye, akanambia karibu siku ya pili nikaenda kwenye mazoezi yule bwana kweli akanipa kidogo mazoezi kama kama kama nina idea au naweza kwanza kabisa nilikuwa walianza na maigizo na vichekesho. Mm. Nikapewa baadhi ya sini nicheze. Mm. Akasema kidogo una idea, jitahidi. Mm. Kweli miko asubuhi niko nyumbani nafanya shughuli za nyumbani, mchana saa nane mazoezini hadi saa kumi na mbili tunamaliza. Mm. Pale nilidumu kwa muda mrefu. Mm. Afu nilikuwa nafanya kitu nilikuwa kama nakipenda kabisa sasa. Mm. Pale tulikaa ndani kama miezi sita au saba hivi kwenye mazoezi tu, tunafanya mazoezi tunaondoka, nafanya mazoezi tunaondoka. Ikafikia tu azikaanza kutafuta sasa ile show, na kuna sehemu tunafanya show kiingilio na hela, tafuta ukumbi sehemu anawekwa matangazo, chola makaratasi, onjana wanapita watu wanavaa mangongoti, nyoka, watu wa sarakasi. Ikifika kama ni mchana au jioni, watu wanakuja wanaangalia burudani pale nikaanza kupata hela ndogo ndogo. Ukiwa unafanya sasa, baadaye kwenye maigizo kuna fani zilizoongezeka mm. kwa kuna maigizo, vichekesho, ngoma, sarakasi, uimbaji mm. kwa mimi nikajiingiza katika kucheza ngoma, kupiga mm. kuigiza kwenye sarakasi mm. kwa nilikuwa nafanya kazi fani zaidi ya moja mm. Kuna mimi sasa kwenye kundi nikawa tena mimi kama mtu muhimu kwenye kikundi kwa sababu nilikuwa najituma sana. Ile kundi lilianza mwaka 96 mpaka mwaka 97 ile kundi likasambaratika, yani lilikaa kama mwaka mmoja hivi mm. Baada ya hapo, kwa sababu kuna, kuna, kulikuwa kuna vikundi vingi vingi sehemu nyingine mm. Mimi nikawa kutembelea vikundi vingine sasa mm. Kuna kundi mbele nililipata lilikuwa liko Magomeni mm. Lilikuwa linaitwa New Africa mm. Kenda pale, kuna watu baadhi nilikuwa nafahamiana nao, walikuwa wanakuja kwenye mazoezi yetu mm. Nikaenda pale nikazungumza nao, akasema kama sasa hivi hauna kundi njoo tufanye kazi hapa mm. Kweli nikajichanganya na jamaa kule mm. Kazi zikawa zile zile, hamna tofauti. Maisha kawa naendelea, tunafanya show za promotion, mara kwenye masabuni, tunakwenda mikoani, tunarudi tunapiga kwenye mabaa, tunapata mia mbili mia mbili, tunakwenda kwenye mahoteli, kwenye kampeni za vyama vya siasa mm. Kwangu mimi kwa kidogo sasa nafanya kazi najiingizia kipato mm. Lakini kwenye kwenda kwenda na masuala ya sanaa pale pale mtaani mm. kuna familia ilihamia, ile familia ilikuwa iko Zanzibar mm. ilitoka Zanzibar wakafikia Magomeni, Magomeni wakaja kupanga mnyumba Mwananyamala mm. jirani na pale nyumbani kwetu mm. ile familia ilikuwa ina watoto wanne, mama na watoto wake wanne, wote wa kike tupo mm katika watoto wanne wale kuna mtoto mmoja ambaye ni wa mwisho kuzaliwa kwenye familia. Kuna siku akaja kwenye mazoezi Magomeni. Nasikia bwana, unafanya kazi fulani fulani fulani fulani, kwa sababu alikuwa rafiki wa mdogo wangu. Kweli mnafanyia wapi? Sehemu fulani, nataka siku nije niangalie. Kaambia sawa, njoo Magomeni sehemu fulani. Ami ah, kule ndo kwetu Magomeni, mtaa fulani ndo nyumbani kule kwa bibi yangu. Kweli siku moja akaja na wenzie, kuja watatu aja pale akaangalia mazoezi akaisha, tukarudi wote njia moja bana, mimi napenda nifanye kazi pale. Kaambia wewe una, una idea na vitu hivi au shai kufanya? Akasema hapana, lakini mimi napenda, lakini kwa mbali mimi naimbaimba kopi za taarabu mm. kopi kopi nazijua jua. Kaambia basi sawa, ngoja mimi nitaongea pale na viongozi, nitakufahamisha sawa. Mm Kweli siku nikaenda mazoezini, nikazungumza na kiongozi, bwana, kuna binti fulani hivi hivi anaomba. Mm. Akasema ah, basi kesho kama na nafasi njo naye. Kweli nikaenda jioni, nikamwona, nikamfahamisha. Siku ya pili kweli nikamchukua, tukaenda wote pale kwa kuna bendi walikuwa wanapiga ngoma, maigizo, wanaimba kwaya na taarabu na fani zingine. Mm. Hey, eh, fani yako nini? Bana, mimi na idea ya kuimba. Kaambia unaija kuimba nyimbo gani? Nyimbo fulani. Akaambia mpigieni huyo. Kapigiwa kweli pale, kuna nyimbo moja kaimba, alimba vizuri tu. Alipomaliza baadaye, mazoezi yameisha, watu wakakaa kikao, wakamjadili, kaambia mwacheni aje. Sasa tunarudi yote, tunaenda wote mazoezini. Mm. Yakitoka kwa ananipitia au mimi nampitia kuna baadhi ya fani zingine sasa mimi namfundisha mimi sasa mm. kama vile ngoma si sarakasi sijui na, na vitu vingine ambavyo havijui mm. mimi namfundisha hata hata kama tukiwa nyumbani mm. naambia njoo nyumbani tunakaa uani kule maana ngoma hii nachezwa hivi nachezwa hivi nachezwa hivi kesho kaenda kule shangai shangai sawa sawa kweli kaenda naye akakaa katika mstari kwenye kazi anaenda tunafanya kazi na anapata hela mm. safi siku zimeenda kama miezi mitano sita hivi. Sasa mimi nikaanza kuwa na kama matamanio na yeye sasa mm. Kweli kuna siku wakati tunarudi nikamwambia ukweli mm. Bwana, tunafanya kazi hivi na hivi, sasa hivi tuko nje na kazi hapa. Mi pale sina rafiki wala mtani, sina rafiki, nimekupointi wewe, tunafanyaje? Akasema ah, tutaongea, haina shida mm. sawa sawa kweli ile kaenda kama mwezi mzima hivi mimi sikumsumbua tena mm. kweli baada ya mwezi nikamkumbushia bwana ile swala letu vipi mbona kimya mm. akasema ah, kesho mimi nitakuja kwenu jioni tutaongea vizuri mm. sawa kweli sikio jioni akaja na wenzie mm. kama watatu hivi wanne mpaka nyumbani mm. Kaja kaniuliza mimi kwa zangu ndani wanne nikaitwa katoka nje pale tukakaa sehemu tunaongea mm tukaanga hata mahangaiko tu ya kawaida. Sasa mimi kashinda sasa yuko naanza kinaongea naye nini? Mm. Au namwite pembeni hivi, nikajisikia vibaya, ni kwa nini siwezi kufanya hivyo. Mm. Kwa akaongea na wenzake akaaga akaondoka. Siku ya pili mazoezini, naongea njiani sasa. Jana samba mkoja na wenzako. Ambia ah, mimi nimekuja pale wale wenzangu tu walining'ang'ania twende wote hivi na hivi nikashindwa kuwakatalia. Mm. Sawa, tunafanyaje sasa? Sawa mimi nimekuelewa, haina shida kuna siku tunaenda kufanya show sema tuka tunaenda kupiga show Mbweni mm. kule sisi tunaona kukaa siku mbili mm. tutafanya mambo yetu huko huko kweli siku ya show ilivyofika asubuhi tu gari ikaja pale ikachukua vifaa tukapanda tukaondoka mchana watu wakafanya matangazo kule show jioni kuanzia saa kumi mm. kafika saa kumi show ikaanza mwisho saa mbili usiku saa mbili show imeisha watu wametawanyika, watu tumepiga hesabu zetu kilichopatikana, tumepiga mgao, mke mtu akachukua kaka mfukoni, chakula cha pamoja tukala, sehemu ya kulala tukawa tunalala tu kwenye, kwa sababu kipindi kile kulikuwa hamna guest. Mm. Nafika tu sehemu hivi kama ni kwenye ukumbi mnalala hapo hapo. Mm. Naweka tu majamvi. Kwa nalala kule, kwa nalala kule hata siku mbili siku tatu. Kweli siku ya kwanza pale tukafika tumefanya show ile, jioni ilivyoisha mwenye kamng'ang'ania mtu wangu kweli tukalala wote kwa, kwa mara ya kwanza ndani ya ukumbi. Kwenye ukumbi kuna kuna ukumbi hivi alafu kwa ndani kwa kuna kuna ile nyumba ina koldo mm. Kwenye koldo kule kuna sehemu ilikuwa kama store hivi, si store au jiko tuseme mm. Naona bwana alali mtu mm. Kumbe kwa watu pale wanajipanga jinsi ya kulala, mimi kwa sehemu nishaisoma mapema sana mm. Kasema huyu ni kama hivi, akasema bie tu, mimi naenda naye mimi kilago changu na nakiweka kule kweli bwana fresh fresh. Ya, jamani, muda kulala mimi nikachukua pale kimike, mtu unaoneka tu atashuka chini, hata kanga, hata kichote kile, hamna godoro, hamna hata mkeka. Mimi nikawahi kule nikatandika kule, nikaweka vitu vyangu sawa, kila kitu, mabegi yangu nini, kwambia wewe tunalala kwa sehemu fulani, sawa, tukalala kule. Mimi yule mwanamke alikuwa ndo mwanamke wangu wa kwanza yeye kwako, na mimi alikuwa na mimi vile ni wa kwanza okay. mimi wa kwanza, yeye wa kwanza, sababu kwa tunaanza yale mahusiano, mimi niko bado na miaka kumi na tisa mm. yeye miaka kumi na saba nilimzidi miaka miwili mm. tukalala kule hadi asubuhi. Mazingira yalikuwa magumu sana kwake na kwangu. Kivipi? Kwa sababu yeye ndo anaanza mahusiano mm. na mimi si naanza mm. hasa mm. pale wakati kwenye ile mwingiliano sasa mimi na, na, kama nalazimisha mm. kwa mwisho wa siku yule pale tulikolalia pale mm. tulitandika ilikuwa ile ni nguo ya ambayo tunavaa tuna zile sare za kikundi kanga zile mm. asali kanga pale ikawa ina doa la damu damu nyingi tuseme mm. sasa tunapiga hesabu hii nguo watu itakuwaje na kesho kuna kazi mm. hii damu inatoka mm. siku hiyo Kaambia hii damu hii, sasa sikiliza hii hapa cha kufanya. Nige miongoni ndio nachoni kwa nikapunguze hii damu hata kidogo kama itatoka yote sawa kama itatoka lakini kikaa asubuhi itang'ang'ania fuata watashangaa ilikuaje. Mm. Kwa nikaenda chooni maji hapo. Kapambana na ile doa lile. Bahati nzuri chooni kwa kuna sehemu sa kuna sabuni za kuogea za vipande. Mm. Ilikuwepo sabuni. Nikafikisha ile nguo ile ikatoka damu yote nikaifunika kwenye kamba. Mm pale tukatafuta nguo nyingine tukatandika mm. tukalala asubuhi huyu anaugulia kimya kimya wakati kwenda kucheza sasa jioni akasema mimi naumwa mm. tumbo linanisumbua akampa ile dawa kanne dawa chukua lake kati ya mfuko na kimi najua kwamba yeye ana hali gani mm. kwa hiyo ile siku ya kufanya kazi yoyote mm. apumzika kama mgonjwa kamaliza kazi tukarudi mm. anakodi kurudi mtaani sasa kwa tayari sisi marafiki sasa mimi na yeye kuja nyumbani nafanya yetu, naondoka, tunaenda mazoezini, nakwenda kwenye kazi, hata mkoani nafika sehemu kwa sababu tunapangiwa gesi sasa, kwa sababu sasa kafika saa tu kutoka kutenda sehemu tunapangiwa tunapangiwa vyumba vya kulala, tena sio kulala chini mm. Bwana, mnaondoka watu kadhaa sehemu fulani, sawa sawa, mnaenda chumba hiko chumba hiko chumba hiko chumba hiko, tunalala kila mtu chake, au yani kama wewe una, una mtu wako mm. sababu si mnapewa hela ya kulala mm. unapewa hela ya, ya chumba mwenyewe kwa hiyo kama una mtu wako mnachukua chumba chenu kimoja. Mm. Ile nyingine mnafanya mambo kama ni chakula kama ni nini. Kwa mimi kwa kitoka hela yangu mimi mimi naenda kulipa chumba. Mm. Na kwa yeye anafanya mambo yake. Mm. Huyu anachukua advance yake, huyu anachukua advance yake. Mm. Maisha yanaendelea. Kwa hata tunajua kwamba hawa ni wapenzi. Mm. Waacheni. Kweli issue ikawa iko hivyo. Mm. Maisha yanaendelea. Yule nilifanya kazi kama muda miaka miwili mm. sehemu moja. Mm hasa kipindi kile kuna hizi kipindi kile kuna kuna vikundi vikubwa vikubwa kama vile nani DDC si ilikuwepo Mandela ilikuwepo ile Tanganyika Packers si muungano ilikuwepo si Toti yani vikundi vingi vile ambavyo vilikuwa tayari vya mashirika vile mm. watu wameajiriwa nalipwa mshahara mm. hasa mm. wale kwa kule vikundi vyao zinatokea fursa mm. za kuongeza watu kwenye vikundi vyao mm. kwa natuma labda viongozi maskauti wao wale wanapita kwenye vikundi vidogo vidogo mm. wanaangalia watu wenye vipaji wanawachukua mm. kuna siku wakatutembelea si kwenye kundi letu mm. kuja pale wasanii kama kama wanne hivi mm. wakaja pale wakajielezea lengo lao, sisi tumekuja hapa, tumetokea sehemu fulani. Pale wakuja wasanii wanatoka Toti mm. sisi ndo alitutembelea mm. sima tunakutoka Toti pale, tumekuja hapa nataka tuangalie mambo ya ngoma, tunataka tusaidie. Wenyewe yaani walivyosema nataka wasaidie kikundi mm wakasema kama tunataka tuchukue watu mm. tukatusaidia vikundi, baadaye mtatuambia mna shida gani na kitu ambacho mnahitaji, sisi tutakusaidieni kama tutakuwa kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wetu. Mm. Kweli wakapanga siku wakaja mm. wakatafuta sehemu tu ya, ya hadhara yani mm. uwanjani barazani kwa mtu kaja pale na kamera zao nini, tukaandaa pale kweli tukapiga pale hivi sarakasi zilichezwa ngoma si nyoka si ngongoti wakaangalia kaangalia tukamaliza tukamaliza jamani sisi tumeona tumefurahi lakini tutakaa na viongozi tutaongea vizuri alafu tutaambia kama tatizo kitu gani mm. lakini sisi tumefurahi kwa wasanii hii hapa tunaiweka hadharani waitoe elfu hamsini mm. kila mtu anaona haina chemba hiyo mm. but naomba hii mwapatia waliocheza wapata tela ya maji mm. wakaondoka walipoondoka pale wakakaa bwana si hapa kuna watu nataka tuwachukue mm. nikopo mimi na mtoto mmoja wa kiume anaitwa Juma mm. na yule msichana wangu mimi mm. watu watatu wewe wapenzi wawili na, na, na, na mpenzi wangu na mdogo mmoja hivi anaitwa Juma mm sawa sawa. Wakaondoka zao hiyo siku, tukapelekwa pale sehemu Juma ofisini mm. tumefika pale ofisini huko kuna mazoezi yao, sisi tukapelekwa moja kwa moja ofisini mm. usikapata kukutana na kiongozi kiongozi wao sema nimemsahau jina kidogo mm. yeye ndio yuko kwenye idara ya ngoma mm. bwana tulikwenda sehemu fulani tumeangalia hawa sisi ndo tuko na kidogo hawa sisi wanatufaa hata ukiwaelekeza Ah, kwa sawa. Yule mzee akatuangalia akasema, je, sisi hapa tunatoa ajira za moja kwa moja, lakini ambao wanaonekana kama wadogo akasema sawa, hata kama ni wadogo, ni sisi hapa sisi ndio tumewaangalia, sisi tumewachagua hawa. Mzee akasema hapana, kama yule mmoja ni mdogo sana, yule mwingine ambao wa kiume akasema huyu mdogo sana, huyo, huyu bado hapa tutatoka miaka kumi na nane miaka ishirini sasa mimi kwa tayari miaka 18 tayari nisha nisha nishapita tuseme. Mm. Sasa yule mzee si usio sio twako nikubali sili kwa kwa vipi? Mm. Kwa mimi pale kwa nikaikuwezesha kama mimi umri wa kupata ajira bado. Mm. Yule mwanamke alibaki. Mm. Mwanamke ana miaka 18 sasa kati huo, 19. Wewe mimi na miaka na miaka 20 na miaka mimi yule mimi nimemzidi miwili. Mm. Kwa mimi kama na 20 yeye ana miaka 18. Mm. Kwa hiyo yule alibaki. Mm mimi na dogo tukamwagika pale mm. maisha kawa naendelea mtoto akapata kazi pale mm. pale alivyoingia sasa huyu tutampa mkataba wa muda huyu atumwajiri tutampa mkataba labda miezi mitatu mm. miezi mitatu hivyo mpaka tutavyo akitimia lengo ambalo sisi tunalitaka mm. kule alivyoingia yule akampa mkataba miezi mitatu saini pale alipo mshahara kwa mwezi nikiwa kwa wanafanya show kila siku. kenda kwenye show wanapata posho, kila show wanafanya kipindi kwa analipwa shilingi elfu tano mm. piga pale kazi usiku napata elfu tano yako napanda gari na kurudisha mpaka nyumbani mm. niko niko kwenye vikundi vyangu vile vile vya mtaani yuko pale mama enda Dodoma mara Mbeya mara si wapi sasa baadaye mambo akaenda kubadilika upande wake yeye eh, sasa mm. Anatoka anaenda mazoezini, anapitia nyumbani mimi kama nipo. Mm. Naongea tunafanya mambo yetu kama zamani. Sasa mm. baadaye akaanza yule mtu kubadilika sasa. Mm. Ina maana kwa kwenda huko anakutana sana na na watu tofauti na kwa mwanzo. Mm. si bendi kubwa. Mm. Eh, watu pia na majina yao, watu maarufu. Watu sasa akaanza kushawishika na watu wa pale. Akapata mtu pale wengine kimapenzi mm. wakati huo ukiwa na wewe akiwa yuko na mimi mm. kapata mtu pale mcheza show sababu alipenda pale akacheza ngoma na kwenye upande wa bendi mm. eh, dansa huku ngoma anacheza kwenye bendi yupo kwenye kuimba imba taarabu anakaa nyuma nyuma huko anaitikia akapata mtu mm. mwalimu mm. akanafundisha pale show mm. alikuwa ndo mtu wake hasa alipenda na yule mtu yule akanogewa kule sasa kunagawa kule kwangu mimi kibao kaanza kubadilika afu mimi ndo namuelewa yani namuelewa kwelikweli yule mwanamke mm. kajada mwenzangu katoka hapa kapiga hatua hapa mambo atakuwa mazuri sasa mm. mimi niko huku yeye yuko kule yeye kule analipwa mshahara huku mimi unga lakini mambo atakuwa sisi sisi tutaishi vizuri kwa, kwa, kwa imani yangu mimi mm. kwamba yule pale akipata na mimi nikipata tukiweka sehemu moja tunafanya mambo yetu mm lakini mwenzangu alipoenda kule akapata mtu anapata hela lakini akapata mtu mwingine mm. afule mtu yani kule yani goma likaja likawa limewaka sasa upande wa pili sasa jinsi mimi kuniambia anashindwa na nataka mimi mambo yake nijue mm. njoo nyumbani nakuja aje nikimfuata kwao siku sometime namkuta yupo nyumbani bana vipi huyu fulani kalala Na namkutaga mama yake au dada zake pale fulani yupo yupo vipi ah, ah anasema kachoka sana kalala kweli, maana alikuwa anaambia bana, akija fulani kuniulizia mwambie mimi nimechoka. Mm. tabia mwanzo alikuwa hakuna hiyo. Mm -hmm. Kifika tu mtu hata kwa nje anamuita kwa sauti kubwa anatoka. Bana shida naye kidogo, ah, bana akasema nataka kupumzika, mwache. we nenda tu baadaye. Ninaondoka. Anapumzika kama baba siku anakwenda kwenye kazi zake jioni. Anajiandaa pale, anapita barazani kwetu. Baba mimi niko nje namuona. Mimi namfuata naongea naye lakini na, na, kama naongea naye kama vile namlazimisha. Kwa mkoja nyumbani pale, shida yako nini? Ah, baba niko na shida fulani fulani. Ah, mimi siko nimechoka sana. Naweza kwenye kwenye kazi sasa hivi mimi na yeye tunaonana baadaye. Tuongee vizuri baadaye. Sawa, anaondoka. Pale pale tena kuna jamaa wangu akapata kazi naye anaitwa Dance. Asole pale alipofika pale sasa ndo yule mwanamke anamwangalia vizuri sana tabia zake. Mm. Anaangalia mimi nakuja ananiambia bwana eh. da wewe mako bwana sio sawa pale kuna fulani anadili naye kuna fulani kuna fulani kuna alinitaja watu wengi siku hiyo kama wangapi hata kumi wanafika wote kama kumi au zaidi ya kumi ah, kuna fundi mitambo hmm. anatoka naye kuna si mpiga kinanda kuna mpiga solo kuna mpiga drum hmm. kuna viongozi huyu si mkoa nizamu huyu si nani si nani si mwalimu wa nini sijui huyu si dansa mwenzie, yani alinipangia oroza Kaambia ndugu yangu kweli, basi kama uamini njoo njoo ulize pale pale ofisini. Kaambia kuja kuuliza mimi siwezi, sema kwa sababu uko pale. Ambia sikiza mwanangu, demo, achana naye. Wanajuana au wanaotoka naye? Huyo nani? Huyo mwanamke wana, wanajuana au wanaume zaidi ya kumi? Yani pale zaidi ya kumi ilifikia hatua akawa wanajuana, ila kipindi cha mwanzo hawajuani. Mwanzo siku huyu si wa kwanza, mm. wa kwanza kaja wa pili, fulani asijue anakuja watatu. Hata sisi wasanii tunavyokaa kwenye mapenzi, kwenye vikundi tunahadithiana, hatufichani mm. Eh, labda mi niko na wewe hivi ah, bana, goma langu lile mm -hmm. ile goma langu, kumbe nao ushapita mm. lakini wewe hujasema mm. mimi nasema wewe, labda msiri mm. mimi sina siri, jawabu mwanangu nimwambie asitamani pale mm. namwandaa kabisa, wewe goma langu lile. Ah, kweli kweli, kumbe nayo tayari ushapita Mm. hasa mwisho wa siku ikaja kupiga hesabu kwamba washapita watu wengi sana mm. leo anafanya show akiondoka anaondoka na wewe mm. kesho akiondoka anaondoka na mimi mwingine anamfuata nyumbani mwingine yeye anapanda gari anamfuata jamaa yake kwao kwa sababu hamna kazi hamna mazoezi anashinda huko jamaa yule mwanamke ataachana naye sasa mimi ikafikia hatua nikasafiri nipata kazi nikwenda Arusha mm. kweli ilikaa miaka miwili fanya kazi kule mapolini kwenye mbuga mbuga huko fanya fanya kazi kule na, na jamaa zangu ndio alinichukua hapa kwenye wale kwa Manzese kule. Tuliondokea hapa hapa tukakaa kule mwaka wa kwanza, mwaka wa pili. Mimi nikarudi huko. akini mimi niko kule bado mimi ule mtu bado yuko kwenye kwenye hesabu zangu. Kama mimi nimeondoka, mwenzangu nitamkuta. Yupo kule. Sasa achana naye, mimi kwa na yani wanaongea kimimi hata sielewi kabisa. Mm yani kwa sababu ilikuwa anafanya mambo yake, lakini akipata muda kwangu mimi anakuja mm. nafanya mambo yetu kama zamani tu Mm. Anza kwa kaka akapika chakula au kataka kwenye show usiku huko labda akapata pata ofa zake si vyakula vyakula vile anabeba na ananiletea. Mm. Hata asubuhi hata anakuja bwana jana bwana nyonya usiku sana shika mm. mimi mm. nakula asubuhi. Nilirudi hapa nikamkuta mtu ndo kazidi kubadilika zaidi ya mwanzo. Sasa nikawa naambiwa na watu wa mtaani sasa hapa tunakoishi. Mm fulani umemwona? Anambia sijamwona. Ah, sasa hivi alivyo, anavaa nguo paka za uchi kabisa. Anavaa vitaiti tumbo nje hivi na hivi na hivi na hivi. Kaambia, "Eh, wewe utamwona tu haina shida." Kweli. Kuna siku mimi akaambia bwana fulani karudi, aliambiwa yeye na watu sasa kama mimi nimerudi. Akaja nyumbani. Mimi nimelala hiyo. Kafika sebleni pale, kamkuta mimi niko naishi na mjomba wangu na shangazi. Kapita pale kavaa tight tight fupi hizi. Kavaa tight fupi na kibodi suti kinaacha kitovu nje. mm. Kasalimia na mtaka faraga manenda huko uani. Makisiko kuna nyumba yetu ambayo iko imejengwa mabanda ya uani. Ndio tunalala mimi na kakaangu chumba chetu. Kaja kanikuta sasa alivyoingia. Tayari ngome nishangaa sana. Kama sasa hiyo una nguo pale umepitaje pale? Ah, mimi sili mtoka kwenye mazoezi nguo mimi ndo nilizevise hizi. Kaambia sio kweli hapa mimi naishi na wazazi wangu hapa, huwezi kuja staili kama hiyo. Naona bwana, itabia usirudie tena. Naona bwana, oh bwana, mimi mambo mambo yangu usiniingilie. Naona bwana, hizi ngoma nimenunua kwenye bendi pia tunanunuliwa, sijui sare kama sare hivi na hivi. Ikafikia hatua pale tulikorofishana Kiswahili, sababu mimi namwelekeza yataki Kasema ah, sasa kwa sababu wewe uko staili, naambiwa mtaani staili zako na watu, naambiwa hivi. Nikafanya kitu tofauti sana siku ile pale. Nikamwambia subiri nakuja, afu mimi nitakuonesha vizuri. Kamba hiki mimi sikipendi hiki. Nenda nje nikanunua kiwembe. Achukua kiwembe kipya. Kaja pale nikakamata kitaiti kile. Kifanya shia, kachana. Na Nako nikafanya shia, nikachana. Pande moja nilipatana nilichana vibaya, nikamchana na yeye sehemu kubwa sana kwenye paja. Mm. Kaja ngo nikichana hawezi kuvaa tena hii. Mm. Kwamba lengo chane ili asivae tena ile nguo. Kaingia ndani kuna wangu pale nikamwita wa kike, nikamwambia mgee nguo ya vae kanga nguo hapa mzee ajalizika nayo ili akitoka kwa kachua kanga akanipa nikampa baba takavae nguo akaondoka kiasira asira acheza kwao akakata mguu fata kwambe awe achana na mimi bwana Gharama za siku hizo zinetia unaona ilikuwa uvwili kwa sababu yako wewe. Wewe achana na mimi, fanya mambo yako. Mimi naanza kulialia sasa zile hasira bwana. Mzee ndo alikuwa apende apende zile nguo. Hapana, wachana na mimi bwana, chino nani na nini, na naondoka zangu. Nakaa we siku tatu siku nne, namfuata tena, anambia achana na mimi bwana, we achana na mimi. Nakaa we naenda nambembeleza, goma ikaa tena kama zamani. Mm. Tumesameana, maisha yanaendelea. Mm. Kuja nyumbani naenda kwenye kwenye, kwenye show siku bwana leo leo tunapiga burudani sehemu fulani, njoo. Mimi naenda pale usiku, ninaangalia show zao, akimaliza tunarudi wote mm. hadi mm. nyumbani, yanaenda yaani kwao mimi naenda nyumbani. Sasa kutoka tulali yote, mimi naishi nyumbani kwenye familia. Kwa hiyo tunakutana tu short time zile asubuhi au mchana, usiku mwisho saa 3 saa 4 tunatawanyika. Mimi nikasafiri tena nikaenda Songea nikamwacha. Kwa hiyo nilikaa miezi mitatu nikarudi. Nimerudi huku nikatolea naumwa. kwa ananiambia, saa wasanii ambao nafanya kazi kundi lile kufa lile. Sasa kwa kundi la mtaani kuna kiongozi wetu mmoja hivi alikuwa ndo yeye ndo alikuwa ndo mweka yetu yule, anambia mdogo wangu njoo, kaa chini hapa, katulia. Ambaye yeye mimi nakwambia kitu kimoja, ukinisikiliza usiponisikiliza, mimi kama blaza yako, yule mwanamke wako amepanga nyumbani kwetu mm. lakini yule atakuja kukufu, atakuja kukufelisha mm. yule kila siku pale anaita wanaume tofauti mm leo anakuja huyu anapikiwa chakula pale anaikiwa jamvi barazani si tunaona baada ya muda mwingine anakuja fulani asa mwanamke anaumwa yeye anauma mkanda wa jeshi mm. unaujua kamba mimi nausikia tu kamba ukipata muda kamwangalie yupo ndani kule sasa mimi ninachokuambia yule mwanamke achana naye atakuletea matatizo kiafya yule yule kashashindikana umwezi tena kaambia sawa haina shida nikaondoka zangu. Hiyo siku asubuhi nikaenda kumuona kwao. Mm. Nimeingia pale kalala sibleni. Ule mkanda ulimtokea mgongoni huku. Eneo kubwa alala kifudifudi hapa kajifunika kikanga hapa kitakuwa na bibi yake yani kuna watu kwamba mkoja kumwangalia mgonjwa sasa yuko nyumbani na mimi nikaingia pale mkwe mkwe mkwe za safari za safari mama vipi, safi, mambo naendaje, tatizo nini, naumwa nini? Ah, hapa si vimetoka vipele, vipele tu, vipele. kambe mnione kafunua ah! sehemu kubwa sana. Kamwangalia, ilikuwaje? Yaani mkandajesho husu, unajua mkandajesho insulivu unakuwa kama kama mapunye, unajua nini mapunye, ugonjwa wa ngozi, mapunye yale yanatoka toka mwilini mm. Asali pale inakuwa baadaye inakuwa kama kama mtu ambaye ametoka na malengelenge yale mm. yani inavimba afu baadaye na nabanduka ile ngozi inabaki kidonda tu mm. eh, kimejichora kutoka sehemu ya kitovu mpaka kwenye mgongo karibu na uti wa mgongo huko mm. afu ina upana kama wa nchi nne upana wake mm. mchoro mstari vimejichora hivi mm. kamwangalia kama tatizo nini sasa ah, tatizo kuna dawa dawa tu zingine sijapata hapa tu ofisini kule mshahara wangu hujatoka, sema wadenipa hela kidogo, nimetumia tumia hela mimi nimeishiwa sema na upungufu wa dawa maji sina ya, ya, sababu maji ya nyumbani mimi sinywi sina kwenye maji ya dukani kumezea dawa mm. sema kwanza nimetoka zangu kule kwa kidogo na mzigo kwa na hela katoa hela mane pale mm. pale nipige hesabu kwa nataka kama shilingi elfu arobaini mm. wanapata kila kitu mimi nikazama nikatoa shilingi elfu sitini mm. nikamkabidhi mm. bana shika hela hapa kachukue dawa na vitu vingine. Mimi nikaaga nikaondoka, kakaa nyumbani. Sasa nimekaa nyumbani, jioni mjomba katoka kazini akaniita, bwana, umerudi, nasikia mwenzako ule anaumwa, anaumwa ugonjwa fulani, ule ugonjwa mbaya sana, ule ugonjwa mwenzake, ugonjwa fulani inafatana. Ugonjwa gani? Mjomba anaambia mtu mwenye anaambia mtu ambaye anauma TB TB inafatana na mtu ambaye ameathirika virusi vya ukimwi, mm. mtu mwenye mkandaa jeshi mm. inakuwa hivyo hivyo kwa kwa naye makini yule mwanamke akiwezekana chana naye mm. hapa mm. misaki nimuone nyumbani kwangu mm. Kwa kama ukimtaka mtu wako kafanyane mambo yake juu huko mbele kwa mbele, hapa nisimuone yule. Tena sikuti hasa mimi nanijali moyo kwamba mbona yule sana au anaumwa, mwenzangu anaumwa. Sio kweli, mimi nitolee, mtandadili naye mwenyewe pembeni pembeni. Mm. Kwa watu walipoongea ongea vile, ni kwa na sio kweli. Kwa mimi mimi mpaka nikate tamaa mwenyewe mm. kama basi basi huu ugonjwa inawezekana kweli, kwa sababu anasema wenda mwenye ugonjwa huu anaweza kawa na ugonjwa fulani, kama ana mimi namvumilia huyu, mimi namseti huyu mpaka hadi katika mstari, mimi mm. sikubali. Ndio naanza tokea naanza na mwanamke, ndio mwanamke ngondo huyo huyo, na sina kwenda huko mkwanja, narudi mimi mm. nafanya kazi, narudi hata miaka miwili unayokaa yani yote, naenda huko si wapi mimi, mimi nafanya kazi zangu, mimi narudi, si si, si, si, si mtafuti nani wala nani, namsubiri najua mimi nitarudi mtango sipo nyumbani mm. eh nishamzoea mm -hmm. kweli yule akajitibia akapona mm. kazini kama kawaida mimi nikasafiri tena nilivyosafiri pale mtaani kwa jamaa tulikuwa tunacheza wote michezo ya utotoni mm. akona fanya kazi kwa waindi yule mshikaji anaitwa Bakari sema sasa hivi marehemu Mungu ampumzishe jamaa siku sana fanya fanya usafi akakutana na mizigo ya hela akateleza nayo kwa waindi, kwa waindi kaja mtaani huku ana hela akawa bosi yeye sasa mm. akaoa kwanza mm. akaoa mke pale sherehe kubwa watu wakafurahi wakala mm. akotosheka akaenda kummendea yule mwanamke wangu mimi mm. anajua kwamba mwanamke na fulani na mimi ni, ni, ni, ni rafiki yangu mm. lakini akazunguka alivyojua mwenyewe akatumia udhaifu wa yule mtu akawa naye udhaifu gani na alitumia udhaifu gani si, si, si wa hela mm. hela si anayo mm. akamshawishi yule mm -hmm. nataka nini kitu fulani kama shemeji vile, baadaye akamseti afanya demo, kwa sababu na yeye wakati huko na shoti akawa tayari kama tayari kaza kwa kama kama kaaba fulani sasa mm. kwa hiyo naye akaona kama kawaida tu haina shida mm. akamkubalia kumkubalia jamaa si akanogewa mm. alivyonogewa kwa baba sasa mimi nataka pale kono uame mm. tafuta chumba nikulipie mimi nikikutaka ni, ni tu nakutana kwako mm. sawa sawa ama akatafuta chumba maeneo pale pale mtaani sio mbali mm. kalipa kodi akamtafutia kitanda na godoro na vitu vidogo vidogo kwa mwanamke asubuhi anashinda kwa mama yake pale kwao kulala anaenda kulala kwake mm. jamaa afanya shughuli zake siku mke wake kule anamdanganya danganya anavyojua mwenyewe anaenda kulala kule nimefanya kazi nimerudi mm. tena Nodi pale, mi bado mi mtu wangu ninaye tu. mm huyo yule yule njoo ana nambembeleza we akikubali akija nyumbani tumia hapo hapo, nafanya yangu na mimi silembi mm. eh tunafanya yetu mimi na yes baada ya nikubali, mbona kaja mm. kweli anaondoka maisha yanaendelea kwa steli hiyo hiyo asili ile pale ile ya mchizi ambaye alimpangia shamba ni kwa sijui mm. lakini baadaye nikaja kuambiwa mm. bwana mshikaji anatoka na mwanamke wewe na maana ujui fulani kwambia kweli fulani fulani ah kasema sio kwani nifanye nifanya hivi kweli fulani kweli kabisa kampangia mpaka chumba mpaka paka chumba kwa mzee fulani mm. ya sawa mimi nitafuatilia mwenyewe taratibu Asa kwa jamaa yule kwa kutoka tunakaa tunacheka tunataniana akutana na mimi inakuwa ni salamu tu mambo vipi mm. kibati mm, mbona yuko yeye ananiambia hii na hii picha ndio niliyonayo labda hii hii itakuwa kweli umewaza akanisalimia kwa staili hii. Kuna sema vipi ndugu yangu kwema huyu na ukali. Mm. Kona sasa hapa hii sio kweli. Tumekaa tena pale kama ndani ya miezi sita hivi. Mm. Mwanamke mimi akanifuata. Baba mimi mimi nina mimba. Mm. Na mimba. Mm. Kwa unasemaje? Hii mimba yako wewe. Mm. Mimba yangu mimi na muda gani mimi mwezi huu umepita sina dalili yoyote mm. na siku fulani mimi nilikutana na wewe mm. kaambia ah, basi kama una mimba sawa kama kweli mia kwangu mimi una uhakika mm. haina shida sawa haina shida tukamalizana hivyo kama miezi miwili mbele mimi nikasafiri tena mm. sasa kimikali kuna natoka sasa kwenye kazi za promotion kile usijua mambo ya TV TV dili mm. kwa mnaenda huko mikoani huko watu mnakusanya wanapata ujumbe kama bidhaa mnazitangaza mm. kwa kazi zilikuwa nyingi kipindi kile mm-hmm. kwenda nilikaa tena kazi nilifanya miezi minane mm. nikarudi kwa nikatamamka na tumbo kubwa tu kazi, kazi umeenda kufanya miezi minane miezi minane na yeye alikwambia na mimba yaani wakati naondoka yeye ndo ana mimba anaambia mimi na mimba huyu tarehe zimepita hizi sijaona kitu chochote mm. yaani wakati naongana vile kama ndani ya wiki moja wiki mbili mimi nikaondoka mm nikaondoka kule kazi kwa sababu tuna, tuna, tuna labda mnaenda wilaya fulani mnakaa labda wiki mbili tatu mnazunguka mna, mna mm. kwa hiyo kazi ilikuwa mkataba wa miezi minane mm. mpaka tunamaliza kazi mm. kwa tunatangaza sabuni ya kipindi kile ikopo sabuni ya, ya mshindi mm. eh, mshindi sabuni ile mm -hmm. kweli bana mkataba ulivyoisha tumerudi pale kila mtu kaingilia kwake kaenda kwa mtu wangu kwenda kukutana na tumbo kubwa tu mm. sema huyu ananiambia na mimba huyu kwanza na tumbo nimekaa pale nyumbani kama siku tatu siku tatu siku nne hivi na naambia kwamba ile mimba hajaniambia yeye mwenyewe kwamba ile mimba ya mtu fulani ambaye ni yule alimpangia chumba rafiki yako eh mm -hmm. bwana mimba ya fulani mm. mimba ya fulani ah umeniambia na mimba wakati kabla sijaondoka hapa mm. hapa nimekaa miezi minane, nimerudi hapa sasa hivi tumbo limefikia hapa, bado mwezi hapa ni bado mwezi mmoja huyu ajifungue huyo. Hasa mm. ya fulani vipi? Kasema sawa, haina shida. Mm. Nikakaa siku moja, kuna siku nikakaa hivi nikasema, sasa hii maisha haya maisha gani? Wakati anaambia bwana, huyu atakuletea matatizo ya magonjwa, mara marafiki zangu, mara kule ofisini kule hivi na hivi, hii picha ikoje hii? Mm. Nikasema sawa, ngoja kwanza, na jamaa yangu bado anafanya kazi pale, yule mshikaji anacheza show pale, rafiki yangu mm siku nikaenda kwenye mazoezi yao nikamkuta, nakuta wasanii wengi wengi tu wamekaa pale, wakubwa wakubwa wale mm. wamekaa sehemu nje ya ukumbi, wanakaa wamekaa, wamekaa wanakula mchana, washamaliza mazoezi mm. Akaniambia njoo njoo njoo, akaniita nikaenda pale. Kuna kuna jamaa mnamjua huyo? usina huyu ndio yuko kwenye kundi la kule bondeni, kundi fulani kipindi kile. Ambia huyu ndio mume wake fulani. Ule fulani huyu ndio yeye ndio kitambo yuko na huyu. Huyu ndio baba fulani huyu. Ambia wewe ndio wewe? Kwa kuna mzee mmoja alikuwa fundi mitambo, sasa hivi marehemu. Ambia kaa kwanza kwenye kiti hapo. Wewe mjukuu wangu wewe. Ambia sikiliza, yule mwanamke kama ni wako achana naye. Hapa kashavuruga huko kwenye bendi humu. Watu zaidi ya kumi. Na uongozi tayari ushamwandikia barua kumsimamisha kazi au kumfukuza kabisa. Alafu yule katembea na mtu fulani hayuko sawa. Fulani afya yake haiko sawa, fulani hayuko sawa, hayuko sawa mm. achana naye yule mwanamke, nakwambia mimi niko naye hapa mm. nashinda yote, kazi za usiku tuko wote mm. Kamsikiliza, kaambia sawa kiongozi, nimekusoma. Kapiga piga stori zetu na nikaondoka. Sasa ah, ya maisha gani mwanamke ambaye nampenda sana, mbona anafanya hivi? Mimba anaambia kwangu mimi tena leo tena anamtangaza mtu fulani. Vipi hapa? Mm. Nikasafiri tena mimi mimi naondoka pale, yule bado yani tayari ana miezi tisa kasoro, mimi nikaondoka tena. Mm. Baada mimi kuondoka kwenye nikaa miezi mitano. Mm. Na ndio tayari yeye ashajifungua mtoto wa kike. Mm -hmm. Naona bwana. Mm. Wadi pale mtoto kweli wa kike yuko pale. Anaitwa anaitwa Leila. Jina alitoa Baba wa mtoto akampa manai jina la mama yake. Mama yake anaitwa Leila kwa mtoto akapewa jina la bibi yake mzaa baba. Mhm. mm pale mtaani mtoto tayari kashachangamka na miezi kama minne hivi, watu wanamshikashika mara kana nyumba hii na majirani wamemshikashika hivi, mara mama kalia, mama kamchukua kule kule kazi nako akasimamishwa kwamba bwana hivi bwana huyu tunamsimamisha hapa, ndo ana mimba, ndo hapa hapa. Wale watu wakatumia njia ile ile, wakamwendekea barua, wakampa barua ya kumsimamisha kazi wakampigia hesabu zake anadai kiasi kadhaa, wakampa fungu lake ambayo anatakiwa apate, akampa hela zake, kabaki nyumbani. Hasa wakati kuna jamaa kule, mtoto anakuwa, yule mwanamke aliolewa mwanzo, sasa kwenye ndoa kihalali na mwanamke ambaye amezaa na jamaa sasa akawa wale hawaishi vizuri, wamejuana tayari eh, kwa sababu ule, ule mimi jamaa yangu anaoa mke wake, mimi katika harusi na mimi nilikuwepo mm. tulishiriki yote mm. naona bwana tukala mpunga pale kwako kwa sababu ni jirani mm. matembezi ya hapa na pale tunatembeleana kwamba ah, huyu fulani fulani tunafahamiana kwa tayari mwanamke ajua kama yeye jamaa akamchukua mwanamke mwanamke fulani afu ni mwanamke wa mtu fulani mm. kile kitu kile yani kwamba yeye hajakipenda mm. kwa hiyo waishi vizuri yeye na mume wake yeye na mwanamke mwingine mm. mimi nikaudi pale mtoto kwa nimemkuta atamwambia ah, mtoto kafanana sana na wewe mtoto umemwona alivyo si kwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kasema kuna siku nitamuona, haina shida. Mm. Kweli yeah, siku mimi nikaenda nikamchukua ile binti nikamwangalia hivi, na mimi na mdogo wangu wa mwisho wa kike mm. ana nywele nyingi sana sehemu za mbele hapa mm. nywele zake zimepitiliza mm. kaangalia yule kamangalia mtoto yule kaja hii kopi ya mdogo wangu kabisa hii hapa mm. sema mtoto agombaniwe sio wa kwangu. Nikajua sio wa kwangu kwa sababu yeye alivyosema. Mm. Lakini kwa hii picha ninavyoona na, na watu na watu ambao wameona mtoto anavyosema, watu wazima wame ambao wamenizidi. Mm. Huyu mm. wa kwangu anasema kiuhalisia wa kwangu, lakini mama alivyoaminisha mimi sio wa kwangu. Mm. Nikakaa nikasema huyu alinifanyia hivi hivi, alinifanyia hivi hivi hivi hivi. Mimi naita hapa inatosha. Mm. Hapa kiambe sana angalie maisha yake mengine. Mm. Kweli. Mtoto kachangamka. Mama moto uko pale pale sasa mm. leo katoka na huyu kwanza katoka na, na na rafiki yangu wakati ule Bakari kampangia chumba anaitwa Bakari mm. kampangia chumba kampata mwingine jamaa tunafanya kwa kundi, kundi moja la maagizo liko mabibu kule mm. na jamaa kakamata mzigo kuna mwingine naye alikuja pale alipanga jirani yetu tu jamaa anasoma zake chuo huko si wapi hapo maliza akaja kupanga pale mtaani baadaye tukatoka tunafahamiana kama jamaa demu wake ndio naye baadaye naye akakamata mzigo watu watatu hao mm kuna mwingine tena anaishi hapa maeneo yangu langu hapa, mshikaji wangu sana naye mm. Hiyo siku niko sehemu napita, jamaa anambia njoo njoo njoo, bwana, nimeona shemeji kaenda hivi na na mtu fulani mm. nani fulani yule bwana, tabia zake mimi sizipendi, afu pale yule mgonjwa yule hata kuletea matatizo ndugu yangu, ambaye mwanangu kuachana na mambo yake, wewe ukimwona mimba yako siniambie. mm. Kasema da, kwa hata unaye anafanya hivi kweli, ngoja niende. mm kafuna Tunataa akaenda kwa mshikaji pale usiku. Mm. Kamgongea. ta ta Kafungua mlango namkuteka kaka kwenye kwenye sofa. ana kitaiti anasidilia. Mm. jamali sana alidua sana mshikaji yule. Mm. Ah, ndugu yangu najua huu ah, nilimuomba kuna sehemu sasa nataka nipeleke Tegeta sijui wapi sijui hivi na na hivi. Kaambia haina shida njoo tuongee. Hapa nikapiga sodi zuka kama za kuzuga zuga zile kama tulie na shida fulani. Mm. Mimi na shida bwana. Kuna tipu fulani hivi kuna nyimbo za hizi na hizi mimi na shida nazo, ile tepu mimi sina. Anambia ile tepu nenda pale kwa fulani pale ndo yenda na tepu zote. Kaambia sawa, kaondoka zangu. Mwanamke kabaki pale pale, hujaongea, hujafanya chochote, fanya chochote mm. Nisha maisha yanaendelea, wala hakushtuka. Alishtuka mm. Akili sababu jamaa kafuata nini mm. chap chap kwa akili yake mm. Kakaa pale kana adu ah, mpaka wewe tena sasa nikapiga hesabu yule mshikaji wangu fulani. Sasa nikiangalia ah, wote watu karibia wanne marafiki zangu wa mtaani na wanajua kila kitu. Mm. Lakini bado anamtamani huyu mtu, kuna kitu gani hapa? Akaja hapa, tatizo liko kwa mwanamke na sio marafiki wazuri. Cha msingi huyu mwanamke mimi basi. Mm. Mimi basi nafanya maisha yangu na marafiki wanafiki mimi sina time nao tena. Mm. Nikaachana nao. Nafanya kazi zangu naondoka. Dada akatumia mzigo ule aliopewa kwenye malupulupu, hela zimekatika. Jamaa akatumia hela zake kule za kwa mwenda zile azoiba kule, hela zile katumia tumia, hajapani biashara biashara yoyote, hela zikaisha. Sasa baadaye, sasa picha baadaye, picha ilivyo, baada mimi kukaa pembeni kama ndani ya mwaka mmoja au, au miaka miwili Kwanza yule mtoto yule ali, aliishi miaka miwili tu, Mungu akamchukua. mtoto alizaliwa eh, kuja tu mtoto anaumwa jamaa yule ana kitu kule, mwanamke naye ana kazi. Sasa mimi nilikuwa sometimes nikisafiri kwenye kazi za sanaa, sina kazi, kuna jamaa nilikuwa nafanya kazi posta, kwa na anasambaza magazeti maofisini mm. chukua mizigo kwenye maofisi yetu, anapeleka magazeti. Mimi akasema kama una kazi njoo nisaidie kazi huko. Kwa mimi kama mimi sina kazi ya kufanya, naenda zangu town pale, jamaa ananigea mizigo, nasambaza saa kumi na moja niko mjini mpaka saa mbili nishamaliza kazi zangu mm. ananitoa naingia zangu mtaani mm. anakuja mjini mwanamke na mtoto Zani yuko wapi? Kipindi kile simu dili mwaka elfu mbili elfu mbili na moja kumiliki simu ilikuwa sio kitu cha kawaida mm. Bwana msubiri atakuja hapa, kwa mimi nikija pale bwana, kuna mgeni wako. Sasa namcheki mtu anaanza kudhoofika sasa, pungua ngozi nafifia, mtoto kidogo hayuko sawa, vipele vipele vinatoka mwilini. Ah bwana, vipele vinamsumbua mtoto, nimeandikiwa dawa, cheti hiki hapa, sina mipango babake vipi? Ah, babake bwana naye sasa hivi kakwama, naye anaumwa kifua, aendi kazini. Namwangalia kama nacho naingia mfukoni, ambele la dawa hiyo hapo, naondoka. Hiyo dawa hiyo nauli. Ikawa ndo maisha yake, akikwama tu nakuja bwana mwanangu anaumwa, mimi nampa kanunue dawa, anaondoka. Mimi nikasafiri, nimesafiri, mtoto mtoto anakufa, mimi siko hapa. Hapo jana nakutana mtoto bwana alifariki yule. Mm. Kwa hiyo tulimzika mm. Magum, ma, ma, Magomeni pale kwa Ndugumbi. Mm. Ah, sawa sawa. Ule mwanamke kile kutana sana anaanza kwa tofauti na ndivyo nilivyomzuia mimi zamani sasa. Mm. Anapungua. Anatoka vipele vipele mkononi. Kwa matatizo gani huyu? Angalia yule jamaa yule akaumwa sana, yule ambaye alimpangia chumba yule, kifua kilimkamata TB. TB limwendesha endesha, limwendesha endesha, akafa. Mimi sipo, nimesafiri tena bwana, naudi bwana fulani bwana akafa. Vipi we? Kifua. Wakati naomba nilikuwa nilikuwa namuona akipita pale, afya yake nilikuwa naiona kwamba huyu mgonjwa kweli akafa, hata wakamzika TB. Kaja tena kuna mwingine naye anaitwa Bakari, rafiki yangu naye huyo mm. nikaendaenda naye akaanza homa za ajabu ajabu tu, mara si malaria ndio hospitali, anapata dawa ndo nyumbani, anafanya mambo yake, mara tumbo sio la kuala lile, akaja akakwama Yesu kwa jamani, mtana anaumwa sana. Yuko wapi? Yuko kwao Mabibo. Nikatoka mimi na jamaa wangu mmoja, tukaenda kwao kumuona mshikaji yule. Tukakwao pale, odi, karibuni karibuni, bana fulani yupo chumbani kwake, Tumeingia pale, jamaa tumepata kalala, aongei afanye chochote mm. Yani kashapoteza, afu chini hapa kuna vi vyotipote vya chakula cha jana, cha juzi, cha leo, yani amna chakula hata kimoja ambacho amefunua akala pale mm. Yaani watu wanamwekea wanaondoka, watu wanabana chai hiyo, watu wanaondoka. Angalia pale, ah, mwanangu vyakula, huyu hali huyu, hasa kama hali afu anatumia dawa zote hizi, sasa huyu vipi? amsha amsha na wewe mtu amka, kana pumua tukaondoka. Kama siku nne hivi jamaa kang'oka, kafa. Mm. Ile nipata baada kwenda kumzika. Mm. Kuna mmoja ambaye alipanga pale jirani ne baadaye mambo yake kaja kwa kwa ovyo, ndio tunafanya kazi sasa mjini kwenye magazeti kwa tunatumwa wote sasa, mimi na yeye ofisi mm. tunatumwa jamaa, kwa sababu jamaa kwa kidogo shule shule ipo kwa mshua anamtumia katika masaa kuandika andika nini mahesabu mahesabu ya mwisho mwezi yale, akawa anamtumia sababu mshua kidogo elimu yake ilikuwa ndogo. Mm. Kwa nakaa ofisini napiga hesabu zao nini nini. asali kwa tunaishi na jamaa kule ofisini kule, kuna muda tunakaa tunaanza kutaniana sasa. Mm. Ambia ndugu yangu, sasa kwa kidogo tu, mara akija kazini wiki hii, wiki ijayo haji. Mm. Jamani, mimi vipi, fulani anaumwa, yuko nyumbani wiki nzima haja, kija pale vidonda mdomoni vinatoka. Mm vipi hapo ndugu yangu ah, malaria haya anaambia sio malaria wewe una ngoma sasa kama tunataniana ile mm. naambia wewe una ngoma wewe una ngoka muda si mrefu wewe ambia hamna nikifa mimi tunakufa wote na wewe naambia unakufana nani wewe kufa na wewe ambia ngoja tuone tunataniana mtani unaisha pale au muulizi kwa nini ah ah mm asa mimi zile watu wanaambia bwana mkandaa jeshi mwenzie ugonjwa mkubwa unafatana. Nakumbuka sana napiga picha, afu nikiangalia hali yule mwanamke ilivyo, anapochoka choka, kaja hapa, hapana, huyu hayuko sawa huyu. Kimi mwenyewe sasa sijapima huyu kweli anao au maisha yanaendelea. Dada mimi na msorola tu, hasa pale ofisini kwake pale ambapo anafanya kazi pale sasa anaambia bana, kuna fulani yako anapiga gita kafa na ugonjwa fulani, yeye alipita mm. fulani yako anapiga chombo fulani, tumemzika bwana kafa na ugonjwa fulani pale kapita. Sasa matangazo sasa mimi nikaanza kuishi kwa kwa wasiwasi. Da. Ule mimi nimejili naye sana. Hasa hawa na hali kama mimi nakuaje? Mm. Huyu kwa hivi. Nikaanza kwa raha sasa. Namwangalia yule mimi kwa amani kabisa. Mm. Nikimcheki jamaa ambaye tunafanya wote kazi kule. Ndo nazidi kuchanganjiwa kabisa mm. jamaa anaumwa, jamaa kaenda kaenda kaenda, huyu jamaa naye akaumauma, akaja naye akafa nafanya wote kazi mm. tena kafia nyumbani chumbani kwake mjomba yule mm. kipindi kile dawa hizi zinauzwa najua mm. jomba yule bana fulani bana bahati mbaya tukaenda Mbagala tukazika mm. Asa kuna watu ambao wananizunguka mimi sasa, ndio na fulani bado bado mjomba pale. Bado mjomba gani? Yaani mimi sasa watu wanaongea kimya kimya. Mm. Unajua fulani saitembea na fulani. Mm. Eh, huyu si yumo huyu. Mm. Bado huyu hapa huyu. Kimya kimya hiyo. Mm. Watu wa, wa, wana tumetawanyika. Maisha yanaenda. Mimi nikasafiri tena, nikarudi. Na mkuta yule salimenti ndo vile vipele vile vilimchukua. Afu vikaja sasa katumia dawa gani vikapona vikabaki kama vidotidoti vile vyeusi vile vikubwa mm. kamwangalia kajua saa kama mama mimi kumbe siwezi kukaa huku mimi naudi wapi naudi Zanzibar mm. sababu kule babake alijenga kuna oh. ye, Zanzibar kule kwa sababu wale babake alijenga kule mm. sema bibi yake mzaa mama yake ana nyumba Kariakoo na Magomeni mm. kwa huko kama upande wa bibi yao lakini familia babake yeye alijenga kule mm kwa kuna sasa bora yali alivyo bora akaishi akaishi kule mm. kweli kajiandaa hapa akaondoka huko mama yake familia nyingine ikabaki pale pale yeye yuko kule mama akabaki huko hasa balali kabaki kwangu mimi pale mtaani sasa yani nikimeta mwanamke tu labda kweli mwanamke labda nimeona mgeni nimemtamani namvizia kimya kimya ile naenda kuongea naye nini bwana hivi na hivi na hivi na hivi labda mwingine mimi anijui mm. bana, sasa tutaongea, tutaongea fresh au sasa basi nimekuelewa mm. akiondoka unakuta mtu mwingine sasa anamvizia naye kwa wakati wake mm. ambia njoo sana, alikuita anasemaje yule? Hamna kitu chote alienda anasikiliza. Unamjua yule yule, kwa naye makini, washakufa watu watatu hapa mm. hayuko sawa yule, tasikiliza naenda ninaja hapa nadi na, na, na mtu fulani kwa mzee nikiona mtu njoo mtu anakata hata kuitikia itikie kabisa na nyosha tu yani ile unakuja nyuma nyuma usi nilikuwa naongea naye juzi huyu mm. ah, kuna tatizo gani hapa sana mimi ile hali sasa ikaanza kunipa sasa wasiwasi mm. ah na mimi nishakwama sasa nikawatia naanza na, na kujipima mwenyewe sasa mm. kwamba na mimi kaondoka fulani namjua fulani fulani na kala katoto kale maisha yake akawa yako kule sakija huku anakaa tu wiki wiki mbili anaondoka mm. anakaa wiki wiki mbili hasa kila akitokea kija huku alikopo mtu mm. bonge la mtu mtu kaenda juu mm. afu yani paja mzigo mtu mtu kweli mm. akina kaja yani akawa mtu mmoja yani amna mguu amna chochote sasa ni kawa tu kama yuko yani yani alipungua mwili wote ule ulipururuka sasa hata mtu anomjua akimwona hivi anamshangaa afia watu wakimshangaa anajisikia vibaya mm. anaona da mbona ananiangalia sana. Akaona bora asiishi huko, sababu watu wanapomwangalia anajisikia kama aibu fulani. Mm. Kwa anakaa tu siku tatu siku nne anaondoka. Mm. Akutafuti tena. Ah ah ah. Mimi kama nipo. Mm. Anakuja nyumbani. Mm. Nasalimiana kama lakini ni salamu tu. Mm. Naweza huko safi, mambo anaenda, eh safi safi akuletee mapenzi? Ah, ah mimi mimi mapenzi tunastaki tena kwa sababu wewe utaki yeye. kwenye yaani kipindi hicho yule anaoda nyumbani kwangu mimi sasa kipindi hicho. Mm. mimi mwenyewe na Shelo juu nikimwona yeye mimi nakosa amani. Mm. Sababu watu tayari kuna baadhi washatangulia. Mm. Kwa sababu mimi sasa kama na mimi hapa mimi napiga sababu wale wametangulia. Kama jaanza kufuata huyu anaume huyu ninavyomuona alivyo huyu. Mm. Sema sema na mimi kwangu itafikia. kwa sababu nikaenda kumwona yule Nuksi. Mm. Sasa ni kwa mabwana hivi sio bwana, kaza, vumilia, tulia napita huku natokea huku sasa nikaja mimi nilikuwa nambembeleza nimemng'ang'ania afu nimekaa naye muda mrefu sana naona bwana pale mtaa mzima watu wanajua kwamba mimi mtu wangu ni yule pale mtaani kote mm. familia yake anajua familia yangu inajua afata waja kwamba yule anaumwa watu wanajua pale kwamba huyu anaumwa mm. na mimi napata kwamba kwa sababu kuna watu wanafanya nao kazi kule walikuwa wanaumwa ugonjwa unajulikana kwamba hao wanaumwa ugonjwa fulani mm. na yeye alidili nao Nikaja nikaja hapa mimi hakuna haja kwenda kupima tena. Huyu huyu atakuwa anauma. Huyu mbona anakuwa hivi? Kwa mimi nilikuwa nikimwona naona kama nuksi kwangu sasa. Tunasalimiana tu. No story na yeye. Na wewe unahisi unaumwa. Eh. Mimi eh safi kwema kwema naingia ndani. Sema hali ilinichanganya sana. Yaani nilifikia hatua sasa mimi nilikuwa sifanye mambo yangu kwa raha yani. Kenda kazini asubuhi na kaa sehemu peke yangu. Na dua tu hata masaa mawili saa nzima. Wewe vipi? Naambia hamna nimetulia tu. Mm. Punde. Namfikiria yeye kwamba kwamba yule anaumwa ugonjwa fulani mm. fulani, kwa tunafanya naye kazi hapa, alikopa bwana yake yule, kasha wewe yule tayari kashatangulia, mimi bado nipo. Afu unakuta mtu mwingine kikaa huko mtaani, kuna watu wana wananitania mm. yani utani kwamba ule mtu anakutania kupitia yani kama ukweli yani mm. fulani, eh, hey, eh, bado huyu hapa huyu mm. bado huyu hapa huyu pale mademu nikitaka mtaani nisipati hata kama nikimpata demu labda kutoka mbali nikija naye pale sasa labda kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye sana sana labda kuna kundi labda kipo sehemu fulani labda kuna demu namkamatia na kuja naye mtaani siku ya kwanza anakuja anakuja mimi anakuja pale anazoea anapata labda watu wa mtaani unakuta mtu anafosi tu kumzoea mtu yani yani anafosi amzoee yule yule mwanamke ili amwambie mm. wewe unaishi wapi mimi naishi sehemu fulani fulani ah uko naye vipi huyo? awe ah, mtu wangu hivi na hivi na hivi unamjua vizuri au kutafanya kazi ah, wewe kuwa makini na huyu mtu. Mtu ana dua ni makini vipi? Anaambiwa ukweli, mm. huyu hayuko sawa, mm. huyu kuna hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, atakuletea matatizo huyu. Mm. Unakuta naenda pende naisha njiani. Mm-hmm. Mtu kwa ukimwita ambia wewe, achana na mimi kabisa, kumbe wewe sio mtu mzuri wewe, unataka kuniua mimi hivi na hivi. Ah, atakuwa vipi? Nasikiliza aja, kwa sababu tayari huyu nishadili naye, Afuataki tena sio kesi. Hasa unakuta unakuta mtu mimi ananiacha, mimi nampenda. Au ene yaani mwingine hata kumpata sijampata kabisa. Mm. Na kashakubali anakuja baadaye hata anapeperuka tena. Sasa mimi kweli ini yaani hali mimi inaninyimala raha. Eh. Yaani, ili hali ilienda sana mpaka mimi sana nikaanza sasa hata nikila chakula akiende vizuri. Mm. Hata nikachukua chakula hivi sahani ya chakula simalizi. Mm. Nagusa kidogo naacha. Kenda kwenye kazi zangu nafanya kazi mimi siko sawa kabisa. Mm. ilali nilienda nayo kama miaka miwili. Mm. Ile siku niko zangu mjini sasa, nimetulia, nimefanya kazi zangu za magazeti zile. Nimekaa sehemu hivi. Nasema hivi, hivi nikaenda kupima kuna tatizo gani? Mimi mwenyewe msanii, mbona tunakwenda kuelimisha watu masuala ya upimaji? Naona bwana tunakusanya watu, tunawaelimisha, watu wanapima pale pale sisi ndo tunagawa zile kinga, si ma t-shirt Sasa mimi kwa nini mimi siende? Wale watu kila siku tunaambia wengine tu waende. Mm. Leo mimi naenda. Ukiwa okay, unajua naenda kupima najue kwamba kweli na mimi niko kama wale wenzangu. Lakini ulikuwa unahisi upo vile? Eh, mimi nipo vile. Hata yaani mimi nataka sasa niende nijue tu mm. kwamba kwa sababu kuna sababu kipindi kwa tunafanya kazi za uelimishaji. Mm. Naona bwana tunapata semina zile tunakaa na wagonjwa kwenye bwana wao, jamani, mnaona wenzao tayari wamepima, majitambua hali zao, wako hivi, tunakaa nao tunakula nao sema wale ambao wanaishi tunakaa nao hivi na hivi, afu kuna wengine wako vitengo tu, nakuta huyu mtu bana bana simamia hapa, anafanya maisha yake, ngoja niende. E, nakumbuka nilikuwa saa tatu hiyo asubuhi nikakurupuka pale kipindi hapa na nini, ukitoka pale kule posta kuna kuna ofisi za za Amref pale makao makuu mm. eh Nikaenda pale, nimeingia pale mapokezi, kajelezea, kapewa karatasi, subiri, katulia, angalia TV pale pale, imewekwa pale nini kuna mkanda mmoja alikuwa mambo haya ya, ya kuelimisha elimisha yani kupitia kwenye kuona kwenye kioo pale. Tumekaa watu kama kama kama kumi hivi. Mm. Watu wameitwa, wengine wanachukua majibu yao, wengine wanakwenda kwanza na mimi zamu yangu ikafika fulani fulani, kaingia kule na bana, karibu hapa eh, bana, eh, shida yako nini? Amekuja kupima mm. kupima tatizo nini? Nikamwambia ukweli, baa mimi tatizo langu baa mimi niko na mtu wangu kwa muda mrefu tu tuko wote, lakini hapa katikati mambo yalibadilika, mwenzangu alikupo hivi, kuna watu waliodili nao walipata matatizo haya haya haya haya haya sasa mimi kule mtaani mimi kwenda kwa salaa. Mm. Yaani kwamba watu mimi wanasema na, na, na mimi nipo kama wale. Mm. Sasa mimi naamini kwamba mimi kwa sababu kuna vipimo ndio vinasema ukweli na uongo. Mimi ndio kimenileta hapa kitu hicho tu. Mm-hmm. Ambia kwa hiyo umeshauriwa na watu wa mtaani kwa sababu wanaongea au umeamua mwenyewe kuja hapa? Kama mimi nimeamua tu mwenyewe. Mm. Sababu yale sio ya leo, ni amda muda naivumilia, lakini mimi inaniumiza. Mm. Inakaa yaani yaani kuna kitu kinakaa hapa kinaninyima raha. Anasema kwa hiyo uko tayari kabisa? Kamba mimi niko tayari kwa lolote lile. Kamba mimi niko tayari kwa lolote lile. Bwana, hapa kuna majibu mawili kama ulivyosema, unao au una lakini kabla ya kupima kwanza, nataka tuka tuzungumze tueleweshane jinsi ilivyo. Kaambia nieleweshe kweli. Kanielezea bwana, kuna hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Nikamwambia sawa. Akasema nenda chumba fulani dakataza akaniandikia kaenda hapa kuna kichumba nikaingia akakuta kuna mdada kule mmoja kanikaribisha pale karibu karibu pap kapo kakaa pale kachukua nini akanifunga mkononi hapa madude yao ya hospitali yale chukua sindano kipindi kile wanatoboa katika mshipa mkubwa huu mm. toa damu kaendelea kasubiri kule kenda pale nikatulia sasa kwa kwenda kusubiri pale sasa pale mm nasubiri pale, tutakuita. Sasa pale liko changamoto pale, nimekaa jasho linanitoka mwili mzima mm. jasho la kwapa lile TV hata siangalie, yani mimi niko peke yangu sasa, au niondoke. Yani akili asilimia kubwa ndio inaniambia mimi niondoke. Usipokee mwenyewe. Ah, sasa mimi naondoka hapa. Kwa nini? Sababu damu ashachukua tayari ile pale. Wale mata mataniambia tu. Mm. Asa wakati ile pale nimekaa napiga hesabu niondoke na siondoke. Niondoke na siondoke naitwa. Mm. Yaani kama dakika 10 na kitu hivi. mm njoo. Nimeingia kule kwa daktari wa kwanza yule, tulia pale, pole, asante. Kwanza ananiambia ile pole, alinichanganya ambia pole fulani, kaambia asante. Sasa nimesema pole ile, da, niko salaa kabisa. Nikasema mama yangu ile eh, pole tena hapo. Eh. Ambia sasa majibu yamerudi majibu yako yamerudi. Hasa kama nikupa majibu yako utayapokeaje? Kama wewe mimi nipe vyote, mimi naona sawa tu mm. wewe usinifiche chochote kile unavyoona, hii wewe ulipopima, ulivyoona, mimi najiona sawa tu mm. Baba, na majibu yako hapa yanavyoonyesha wewe uko sawa mm. majibu yako yanaonyesha uko sawa, hauna maambukizi mm. lakini haitoshi, nitaka ukae baada ya miezi mitatu urudi tena mm. kwa sababu hivi virusi si kwa hivi na hivi na hivi na hivi, kwa hiyo kitu sahihi. Nenda katulie, jitunze, baada ya miezi mitatu urudi tena hapa. Au kushangilia yani moyo wangu unanidisia kama vile si nimekula chakula gani vile, niambo kile kichi chakula kizuri mm. afu nini nijiona mjanja sana siku ile <laughs> nijiona mjanja mm. kasema ah, hii kweli tukaongea pale, akanipa kadi yangu ile nikaondoka zangu mm. nikasema sio kweli bado nikatoka pale nikatembea kwa mguu mpaka mnazi mmoja mm. nikaingia tena pale pale kuna ofisi ya ngazi mnazi mmoja mm. nikaingia pale tena kajielezea nikakaa tena foleni mm. nikafika zamu yangu nikaitwa mm. nikapimwa tena subiria majibu nikaitwa tena kule ndani kule yaani naenda bwana wewe majibu yako yanaonyesha kwa sawa sawa wao kuamini majibu ya kwanza ah sikuamini nikasema bado hapa mimi sijaridhika mm. nikafanya shughuli zangu za mjini nikapanda gari nikaja Magomeni pale hapa kuna hospitali ile mm. kuna kituo cha Angaza tena pale mm. nikaingia tena pale mm. kakaa foleni tena mm. kapimwa tena pale mm. majibu nikamwambia wewe uko sawa sawa sasa nikawa na kadi hizi tatu, tatu. Mm. ya pale elfu makao makuu ya mnazi mmoja ya Magomeni mm. afu nikakaa chini sasa nikasema sasa kwa mfano mtu kama mke nilivyoachana naye ina maana ni zaidi ya mwaka na nasema hivi virusi vinakaa labda ndani ya miezi mitatu ndio vinaanza kuji au sita vinaanza kuonekana. Mimi nimekaa muda mrefu sana hapa mm. mimi nitakweli mimi sina sasa kimomomo anasema kweli mimi hii mimi sina, lakini nitarudi tena baada ya miezi mitatu. Huko mtani bado watu wako vile vile tu. Mm. Naongea mimi nawasikiliza kila jua na kana sasa nikawa nawapuuzia. Sasa mimi mimi sina vikadi vyangu ndani. Mm. Kule maisha yanaenda, miezi mitatu ikafika, nikaenda tena pale pale kwa sehemu ya kwanza ile mm. kadi yangu ile ya kwanza kaiangalia, kaambia subiri, nikaenda tena kachukua damu, majibu yangu yamerudi, niko sawa mm. Bwana wewe uko sawa, sema sasa cha msingi zingatia sasa mm. Epuka na hiki, fanya hivi, chukua tahadhari fulani fulani fulani, kuwa makini. Sawa sawa, wakanipa na boksi na vipeperushi na tisheti mm zangu nyumbani. Au kwenda hospitali ya pili mnazi? Ah, nikasema natosha hii. Shaenda pale mara mara, mbili wanasema sina na kule imeenda mara mbili. Mm. Hapa mm. tena basi atanitoboa toboa sana. Mm. Natosha. Maisha yanaendelea. Sasa nikawa nafanya kazi zangu na amani sana. Mm. Sasa nikasema sasa hapa cha kufanya nataka mimi hapa mimi nioe. Mm. Hapa mimi nitafute mwanamke nioe. Mm nikatia nia hiyo sasa mm. kwenda kwenda kwenye shughuli shughuli zetu kapata mwanamke naye kazi tunafanana mm. bwana tunafanyaje sawa sawa bwana mimi niko sawa mwenzangu kiafya kaambia mimi naamini twende tu sawa twende twende tukaenda kwa cheki afya yeye yuko sawa na mimi niko sawa tukapanga mipango ya ndoa kweli mimi nikapambana pambana katoa barua kule kwao nini posa kila kitu, tarehe kapango ya ndoa mm. nikamole mwanamke, tukaanza maisha ya ndoa mm-hmm. maisha ya ndoa yaani mwanamke nilivyomuoa kama ndani ya miezi sita ya kwanza tu mm. mwanamke tayari ana ujauzito mm. watu hawajamletea maneno. Ah, ah, mwanamke nilimtoa mbali. Sasa mimi baada wakati nataka nione nikatoka Manyamani kana kupanga Yombo mm. Yombo Dovya kwa hiyo nilipomchukua huku mimi nikaanza nakaa kule ambapo yeye mgeni mimi mgeni, watu hawatujui. Mm. Kwa hiyo kule Mbodovyo tumeishi mamke ana ujauzito kama miezi saba hivi. Mm. Kwa hiyo nikahama. Tukahamia sehemu nyingine baada ya miezi tisa ndugu zake wakaja kuniambia bwana huyu ndo mimba ya kwanza hii. Sasa kama wewe unasema kumpeleka au hauna mlete nyumbani pale, sisi tukusaidie kumwangalia mpaka anajifungua. Mm. Akimaliza hapo atarudi nyumbani. Kasema ni mchukueni kwa sababu mimi ndugu zangu wako mbali. Mm. Ni mchukueni tukishakuwa sawa mimi nitamfuata. Kweli akaondoka pale kaenda kwao Magomeni. Siku ilipofika akajifungua saa kumi na moja alfajiri Mwanamala hospitali. Mimi napigiwa simu saa kumi na moja alfajiri watu wako hospitalini. Bwana amejifungua salama huku mtoto wa kike. Mm. Kweli mimi asubuhi nikaenda pale nikawaona yeye na mtoto sasa mtoto ametoka kule udini kule alikuwa na matatizo ya kiafya, wakampeleka kwenye, kwenye odi ya watoto. Kwa hiyo mimi nilishia nje dirishani mm. anachungulia tu bwana, ndo huyu ndo huyu, kamshika hivi, sawa sawa, mimi nikaondoka zangu mm. pale alikaa kama siku kumi na nne hospitali mm. akaruhusiwa, akarudi nyumbani, maisha kanaendelea. Tuliishi na yule mwanamke mpaka mtoto anafikisha umri wa anaweza anaanza chekechea mm. Manaye mwanamke akaanza kufanya shughuli zake sasa akapata kazi ya kusafiri kwenda Zanzibar na yeye mm. Alivyoenda kule Zanzibar, kule sehemu ambayo anaenda, akakutana na yule mwanamke ambaye ni kwa niko naye naye alipenda kule kwa kazi zake zile zile, akajichanganya tena kwenye, kwenye, kwenye sanaa tena kule. Nani yule mwanamke? Yule mwanamke ambaye nilikuwa naye mimi, kwa nafanya kazi pale Toti mm. Baada kwenda Zanzibar kule kuna vikundi vingine vya sanaa mm. Akaenda kaja akatafuta kundi akaji akajichanganya na watu wa kule, akawa anafanya shughuli zile zile mm za sanaa. Kuna mimi mke wangu nilivyomuoa yule wa ndoa alivyoenda kule kwenye lile kundi, wako kundi hili kundi moja hawajuani, lakini mm. Asa kwenye kwenye maongezi maongezi za usiku washafanya kazi zao au usiku tu wamekaa kwenye mazoezi wanaongelea ongelea story. Bwana mimi hivi na hivi na hivi baba fulani kule kuna wewe baba fulani wewe mimi mume wangu msanii mwenzangu msanii mwenzangu ah nani? Bwana nitaja mimi fulani amezana na fulani ambia ah, yule mimi mtu wangu sana zamani kweli yule hapa mimi kwangu mimi ageuzi mm. yaani mm. kimpigia simu hata leo yani anakuja huku mm. rafiki yangu sana mpaka leo yani mimi tu niko huku tu lakini yule mimi mtu wangu sana kabisa mimi ndo kashanioa mm. eh, wewe kama ulikuwa rafiki yako zamani mimi mimi ndo mkaka wa ndoa mm. akawa anafanya kazi zao Filipe so, kafanya kazi kule kama miezi miwili mm. akarudi kwenda kwenye simu kwanza, amba da bwana, kuna huyu mwanamke niko naye na nina ninatofautiana namjua. Eh, ah huyu bwana yeye ananiambia hivi na hivi na hivi na hivi, kweli? Anambia kweli. Asa mbona huyu anasema huyu kama ni mgonjwa yuko sawa? Anambia yeye eh, kweli. Basi anasema yeye akikutaka muda wote anakupata, akaambia hapa na yeye anaongea tu kuwafurahisha watu. Mm. Labda ataka kuumize wewe. Mm. Afisa huyu kukaolewa. Huyo ule mwanamke sasa. Mm. Huko kaolewa huyu anaishi na mwanaume. Mm Kaambia kaolewa huyo? Kaambia kweli kabisa, ambia kaolewa. Yukoje kwanza? Ana mwili mwili, ambia mwembamba tu hivi. Mm. Kaambia ah, sawa kama kaolewa mwache na maisha yake. Wewe fanya shughuli zako. Mm. Kweli fanya shughuli zake, mweza karudi. Asema kuna kitu kitu kinacho cha mimi sikipendi kwa yule mwanamke sasa. Mm. Yaani sikipendi afu na mwanamtu wa ajabu. Mm. Ametoka huko ameenda kuishi kule. Kule watu hawamjui kwamba yeye yuko vipi. Mm sisi tunajua kwamba yule kule, mimi najua yule pale ana mwili mkubwa mm. kwamba yule alikupa hivi na hivi na hivi mm. kule kaenda watu wanaona kama yule ni mgeni mm. sasa ukatoka kule yule bado yuko mdogo, naona kuna wengine washamsahau mm. kuna wengine hawamjui kabisa, kwa sababu kule yuko kwenye vikundi vya sanaa, watu wanakutana tofauti tofauti mm. kwa sababu anachofanya yule kule anasambaza upendo kwa watu kwa makusudi mm. upendo kidogo, yaani mwanaume akimtongoza tu mm. yaani chap kwa haraka anamkubalia sababu nilipata story moja hivi ya karibu. Kuna mtu mmoja anaishi kule sasa hivi, jamaa wangu kule ni askari kule, mm. kwa tunachachana wote ngoma ngoma, yeye kapata ajira kule mm. Atukwe alienda Zanzibar akafanya sanaa, akapata nafasi kwenda pale sanaa Zanzibar kusoma. Alipomaliza pale chuo, katika nafasi za polisi akaingia sasa hivi askari, kapangiwa kule kule. Yule anamjua vizuri sana yule mwanamke. Kuna story moja nilipata kuhusu yeye mm. kuna mwanaume mmoja alimuoa kabisa kule mm. mwanaume alivyomwoa yule nahisi akwenda ah, kucheki afya zao mm. kwenye maisha yao. Siku moja jamaa kwenye pekua pekua ndani sana anafanya usafi siri kuaja akakuta kopo le, kuna kopo alivyolifungua ndani lina dawa mm. dawa zile ajui ni za, na, za ugonjwa gani mm. akachukua kidogo kimoja akatia mfukoni akakificha mm. kwa watu ambao aliwahadisia yeye mwenyewe jamaa mm. alichukua kidogo kimoja akaweka mfukoni mm. akamsubiri mke wake akamuuliza kuna dawa nimezikuta sehemu fulani za nini mm. Unamuka akamjibu tu juu kwa juba dawa zangu na matatizo yangu mwenyewe, dawa zangu hizo mm. Ah, sawa. Jamaa hajalizika akaenda kwenye kituo cha afya mm. Sio na si pharmacy si wapi, Akaonyesha ile dawa ile wataalamu, akamwambia bwana, hii dawa wewe unaishi na nani? Mimi na mke. Akamwambia unaishi na mke? Akamwambia ah, njoo na mke wako. Jamaa kwaje akaondoka, kaongea mke wake, bwana, kuna hivi na hivi, twende. Oh, subiri tutaenda, subiri tutaenda. Siku akaenda sababu akamwambia kwamba mimi kuna dawa nimezikuta hapa hivi na hivi, si twende. kama bana, mimi na hospitali nataka twende wote. Mm. Kwa hiyo akaenda pale, jamaa akaelezea bana, mke wangu ndo huyu, kama siku nilivyokuja hapa bana, mke wangu mimi nimekuita hapa, kuna siku nilikuuliza ndani kuhusu kitu fulani fulani, nakumbuka nakumbuka. Sasa nikaja kuuliza hapa ili ni nijue tatizo ni nini, wakasema nije na wewe. Mm. Naona bwana mm. bwana, huyu ndo mke wangu jamani, dawa yenyewe ndo hii hapa bwana wewe mke wako hasa sikiza hapa kwanza, kabla nini sisi asema kitu chochote, kwanza sisi tunawashauri nini, mpime mm. mpime afya zenu. Wewe na wewe maanisha kupima lini? Mm. Sema ah, mimi nakaa naye mimi mimi si hatujapima. Hamjapima? Pimeni basi. Mwanamke hataki. Mm. Ah, mimi nishapima sana. Mimi nishapima sana. Wewe baba, kwa faida yako wewe kama wewe, nipimeni mm. jamaa akapimwa majibu kwamba yeye tayari akishapata maambukizi mm. bado ana maambukizi, lakini sisi tunakwambia ukweli mm. mke wako anaonekana hayuko sawa mm. maana anatumia hizi dawa ikakuficha mm. naona bwana mm. kwa kama ulikopo wewe hauna basi matatizo umeyapata kwa huyu mm. umekana kwa, kwa muda gani wewe oh, bwana mimi na wewe tumekaa muda mrefu mpaka sasa hivi tuna mtoto tushazaa kabisa mm. uh, dogo yuko wapi dogo yuko sehemu fulani mm. basi ukipata labda na mtoto naye aje hapa mlete mm. kaongea na jamaa yule kaondoka lakini jamaa kutoka pale hali hajaikubali mm. nasikia bahari ilikopo nyumbani huko aliona mm. jamaa yule mwanamke alimpiga mpaka alimng'oa meno ya mbele Ndio nasikuni kukutana naye huko alikuja siku moja kwenye shughuli, mada nilimuona meno ya mbele ana ya juu. Mm kaja fulani kapigwa huko na mwanaume, tatizo bwana, hii sio mwanaume kamaambukiza, kumbe alikuwa anamficha ficha, kapigwa kangoka meno mm. Kaja kajua kweli meno ndo haya hapa. Kwa jamaa yule alimchezesha kisago mm. na talaka pale pale ikatoka mm. Jamaa akaenda na maisha yake, mtoto yule mtoto kabaki na mama mm. Kata mtoto naye mtoto naye bwana, mtoto alikopona afya yake haiko sawa Mtoto yule hajachukua raundi Mm. mtoto yule akaondoka, Mungu akamchukua. Mm. Jamaa naye akaenda huko alikoishi naye vile vile. Sasa jamaa akawa kama ile kile kitu hajakiamini. Mm. Sababu naye alikuwa ni msanii mwenzie. Mm. Jamaa ile hali ilimchanganya, yenyewe akawa kama hajaikubali. Mm. Jamaa jameza hata, hata, hata mwaka hujaisha. Mm. Jamaa kafana pressure yule. Kaondoka. Mm. Kampata mwingine tena. Mm. Jamaa tena akamuoa kabisa ndoa kama yule wa kwanza yule. Mm. Yule jamaa akaja kupata matatizo ile, baada kwanza kuumwa umwa, ile anaumwa anaumwa anaumwa, kwenda kupima, dakika za mwisho, bwana wewe una matatizo mm. una maambukizi. Kwa hapa sasa picha hivyo kwamba yule mwanamke anachokifanya mimi naona kama akipo sawa mm. kwa sababu kwa waathirika mimi ninavyoamini wale wapo wenyewe kwa wenyewe mm. labda mimi ninavyo basi na mimi natafuta mtu ambaye mwenzangu anavyo, naishi vizuri tu yani. Sasa mna, mna, mnakwenda kuchukua dawa pale, mnakutana pale, huyu wapi, huyu wapi, huyu wapi, pale mnatongozana, mnakubaliana, mnakula dawa zenu, maisha yanaendelea. mm-hmm. Sema tu ninachoweza kusema mm. kwamba jamani, usimamini mtu usiomjua mm. Yaani mtu yani, usimamini mtu usiomjua, ikawa wanafanya kazi wale wanawake, lakini kwenye mazingira ya kulumbana kila siku mm yani kama watu ambao wanaishi na mwanaume nyumba moja, kumbe tofauti kabisa mm. Kweli kaenda hivyo hivyo akafanya kazi, kwa sababu pale wana kazi tu ya, ya muda mfupi. Kazi ilivyomalizika, yule akarudi, yule akabaki kule, kwa sababu ndo anaishi kule, maisha yakawa yanaendelea, lakini mpaka ile wale hawaelewani mm. Yani kwamba yani sasa hivi ishafikia hatua kwamba kuna kazi yule pale kwa kundi fulani huyu mke wangu mimi aende kufanya kazi kwenye kundi lile, yani kwa asiende. Mm. Kaambia anafanya kazi sifanye kazi kwa raha bwana. Mm. Nagombana gombana nini watu ile kitu kama mimi mambo mimi sitaki. Nikipata sehemu nyingine tenda kufanya kazi. Mm. Kwa hiyo tayari pale washeka pale mpaka kwamba huyu akiwa kazi fulani yupo yeye aendi. Na kweli kwa hivyo hadi leo hii mm -hmm. kwamba waishi vizuri. Mm. Kwa hiyo mimi tu nachoweza kusema labda kingine yule mwanamke anachokifanya mwenyewe anavyoamini yeye, lakini mimi najua alichonifanyia mimi. Niliumia sana kupitia yeye, kusema kweli, sababu mwanamke ambaye nilikuwa nampenda sana sana sana sana, afu akaja akanibadilikia ghafla. Nafikiri ni kwa nini? Yaani kwa yule na, mimi nafikiri kwa sababu ya tamaa mm. E, tamaa kule alikwenda kule kutana na watu ana majina anaja kwenye magazeti, kwenye matv wanaonekana nini, mimi bado niko chini, afu alipewa na kipato kidogo cha juu kuliko mimi. Kwa hiyo akashawishika kwa sababu ya tamaa, tamaa ya pesa, tamaa ya kutembea na mtu ambaye ana jina kubwa, kwamba ah, nimetembea na fulani, watu wameniona. Lakini tamaa imeenda, mwisho wake ilipoishia, imemfikisha sehemu ambayo sio sahihi. Kwa tamaa yeye ndo amemfikisha pale lakini niliumia sana kupitia yeye. Yaani kama kama nisingekubali ile hali na mimi sijui si ningekuwa katika, katika fungu gani sijui. Kwa nini? Sasa ningesema na mimi sikubali, nang'ang'ania hivyo hivyo, navumilia tu, mimi navumilia, navumilia tu. Mm. Najua hata mimi ushangu huenda vile vile ungekuwa mbaya, tungefanana. Mm. Lakini tu nilikubali ile hali mapema, nikasamee, nikamwachia Mungu. Kweli aliyotokea ametokea, mimi niko nje na yeye, yeye kafanya mwenyewe alivyoweza mpaka leo yupo kweli anafanya mambo yake, lakini tamaa. Ni kwa taarifa ulizonazo, ni kama watu wangapi hivyo wameshapoteza maisha ambao wamewahi kuwa na mahusiano naye? Pale alipoenda kwenye libendi kubwa pale mm. kuna watu kama sita hivi, afu mimi nawajua mm. mtaani kuna watu wanne kumi mm. kwa anapokaa kule kuna watu wawili mm. afu walimwoa kabisa wawili mm pale wako na sita, huku mtaani kuna wanne mm. kule kuna wawili wa ndoa kumi na mbili hao mm. na kuna siku yani, kila siku mimi kama mimi nikutana naye mm. namhurumiaga sana namhurumia sana afu mimi nanishangaa mm. na mimi niko vile vile tu. Anakushangaa kwa nini? Kwamba yeye labda kaja labda mimi si niko hivi, labda na wewe atakuwa yuko mm. yuko kama mimi, hasa imekuwa tofauti mm. haiko hivyo naona mm. inaiko hivyo. Ushauri wako kuto, kwanza kutokana na mkasa ulioupata ume, umegundua kitu gani? Nimegundua mm. kuna sala la mahusiano, kama una msimamo mm. feli mm-hmm. kupenda kupo mm. eh, kupenda kupo kija unaangalia hapo unakopenda kuna masilahi kwako mm kama kuna maslahi unapenda na maana wewe sasa upende wewe unalazimisha mm. afu kitu kama kikilazimisha kinakuwa na mwisho mbaya mm. eh unajua mapenzi starehe mm. kwanza kabisa afu baada ya starehe yanakuja maisha ya mbele yanafuata sasa mm. kwamba wewe mpenzi wangu baadaye anakuja kuja sasa maisha kwamba watu wanaoana wanapata watoto wanapata ujukuu mm. eh baadaye lakini mwanzo inakuwa starehe ushauri wako sasa kwa ujumla kutokana na yote yaliyopitia uliyoyaona kwenye ulimwengu wa mapenzi? Mimi ushauri wangu kwa jamii mm. kwamba tuchukue tahadhari mm. kwenye swala zima la mahusiano. Ukipata mwenza au wa kike au wa kiume mm. kabla ya kukutana kimwili mm. kwanza kabisa tuchukue afya zetu. Kama unataka mtu ambaye mimi nataka nifanye naye maisha ya kudumu, kwa mfano mm. kwamba mimi nataka huyu awe mwenzangu wa muda mrefu mm. mshawishi, mkubaliane, kwanza mnakwenda kucheki afya zenu mm. sababu nyinyi mtakuwa mkutani mara moja mm. cheki afya zenu, mko sawa, mambo yanaendelea mm. Baada hapo kinachofuatia ni uaminifu sasa. Mm. Kama tulipima wote, mwenzangu yuko sawa na mimi niko sawa. Mm. Kwa hiyo nikitoka nje na hapa nitamfelisha mwenzangu. Kila mtu anakuwa anachukulia hivyo. Mtaani uli, uli, ulifanyaje sasa yale maneno ya kwamba bado huyu bado huyu yakaisha? Pale mtaani ilienda watu wenyewe walikubali wali, wali, wali matokeo. Kivipi? Sababu wale siku wakawa nini wanahesabu miezi na miaka na siku mm. Eh, miaka inaisha, mimi niko vile vile mm. Nimeoa fulani kaoa, ah, maule kuja mtoto azaliwa tuone kama atafanya nini. Mtoto kakua, namkamata mkono, natembea naye mtoto mm. watu wanamuona mimi afya yangu iko vile vile. Au kuenda kuonesha vyeti. Sasa vyeti nikawa naonesha watu wangu wa karibu, sio kila mtu. Mm. Au mtaani anasema wewe ukamfuatia mtu wake, wewe mama fulani si yule sema hivi unaona? Ah ah. Nikasema mimi najua mimi si sina. Kama nitakuangoloka wao wataona, najua mimi sina wao naongea, sema hawa wataona tu kwa vitendo. Mm. Mwaka, miaka nimeoa. Mtoto kakuwa mkubwa mpaka sasa hivi ni mkubwa msichana kabisa. Naenda kule kule ananiona. Sema kwani niliama muda mrefu. Mm. nikienda ah, jamaa bado yupo, anaona kama jamaa bado yupo afya afya yake iko vile vile. Maana mimi sio bonge, mwili wangu ndio ulivyo. Mm. Haba tu na naongezeka kidogo tu kama siku nikilizika naongezeka kidogo. Nilikuwa na mawazo yangu napungua kidogo, ile ndio mimi ndio mwili wangu. Eh. Sawa sawa, nikushukuru kwa kushare nasi mkasawa. Asante.